चल बारह হায় বাবু হায় বাবু হায় বাবু হায় বাবু হায় বাবু কে চবা নাম বাদবান হো হায় বাবু হায় বাবু হায় আমরা না চিনেছি রে না আমরা না চিনেছি হায় আমরা চিনেছি হায় আমরা করছি তো কে গোসাই শের বাবু রে করছি পর করছি হায় বাবু রে তো ওই দিন আমরা তোই করছি পর হায় বাবু রে তুই পুরো हां रे बाबू हम ही रे पेट दिया धक्का ले हां बाबू रे हां लगा धक्का दे पूछ तू हमरा आगे निकल ले रे गलती रहे बाबू बाबू दिक्कत बच्चा बाबू बाबू रे बाबू के गस बाबा रे पूछ पूछ हमरा त नै छै हम अपन घर वाली के छिया बोला बाबू हां बोला गस हेता ताओ बोला जो बोला बाबा दुखिया छै खड़ा हो तोरा दरबार में हो बाबू रे কাহাসের বাবু রে কগত নে তোর মাইনের হলো রে তোরা দশ গোয়েক চা আই লাগে ও বাবা হায় বাবু রে বল বাবু রে ধ্যান দনে হায় বাবু রে তোরা পা ধ্যান তো দনে শিওর বাবু রে लेकिन तू हमरा तो उलट के नहीं देखे छी बाबू रे सब दिन तो देखते छिया अरे देखे छी बाबू बुझे छिए रे लेकिन आप सोसाइटी रखे छी लेकिन तू हमरा नहीं उलट के देखे छी को ध्यान छै छै ध्यान हे ध्यान कहां दे छी बाबू बियाह नहीं है छै अरे बाबू रे तोहर तो तीन बेर लगन त हन्ना तोड़ लियो रे बाबू रे कौन कसूर कर अरे बाबू तू हमरा धोखा छल करे छी रे हमरा से तू छल करे छी बहुत छल करे छी बाबू रे तोहर तक तीन बेर त हमने घर देखा के तोड़ देलियो रे बालक हाँ, छे बाबा की करबो हे बाबू रे जे गलती भेले माफ कर माफ माफ कर दो बाबू रे लेकिन एक बार तू हमरा गहवर में गा दिया बाबू रे बंसी दते बाबा आओ हे बाबू रे कल करे जीव के बदला जीव देबे लेकिन नहीं कल के अखन तक रे याम ना जे बाबा हाले बाबू रे भाजो तब के बार हाले हाले बाबू रे

বাবা নাম কি বাবা নাম বাবা নাম হ্যাঁ বাবু নাম পরিচয় জোহন বাবা হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ हम तो धरती पर के कोसाई छिरे धरती पर হ্যাঁ বাবু বাবা কল মতে আয়রন দিয়েছে বাবা হ্যাঁ বাবু রে কল বাবু রে अरे पहले तू तो ईटा के हौद के प्लास्टर करे रे अब तो तू डायरेक्टली हमरे में तू हौद गोर देला छिरे रिंग दा करे हां ये कर लो पहले तू तो डायरेक्टली हम कॉल के कनेक्शन दे आयरन का दलियो बाबू रे हाय रे बाबू रे हम आयरन साफ नहीं कर हाय रे बाबू आयरन साफ जखन ये है तो तखन ये रिंग बंद कर भी तखन ये है तो रे हाय रे बाबू रे जब तू जे रिंग दादा के डायरेक्ट तू हमरा बता देला छिरे बाबू वो रस हम कते लेबे रे वो रस तो तोरा के डायरेक्ट हम कॉल में दे दो कतेक अरे बाबू रे तो अरे पहलू का सिस्टम ठीक रहो रे ईटा के हाथ बनबे रहो प्लस्तर करके रखे रहो लेकिन जैसे आब तो तू एहन के लिए प्लस्तर तर में नहीं करे छो बाबू रे हे बाबू तो हाँ, तो रे तब तू डायरेक्ट बाबर बाबू रे भाबर के संतवा बाबू रे वह वकरे हम अपना देह पर नहीं लाके आयरन में बदल दिलियो बाबू रे दिक्कत अरे बाबू रे अब आयरन साफ नहीं करबो आयरन साफ तखनिए है तो अस्सी फुट के बदला एक सौ साठ फुट दिले भी तखन ये आयरन साफ है तो बाबू कॉल रे नहीं तो बाबू साफ नहीं है तो रे हर हाँ, हाँ, बाबू रे हर बाबू सुना रे आगे से रे बाबू रे हर बाबू रे बाबू तोरा तो हत्तर दिल से माने छे हां बाबू हत्तर तोरा जे छन बोली बाबू एगो चार चक्का देतो बाबू बोले रे मांगे के लेल नहीं पड़तो रे हाले बाबू हाले तू तो हमर एक नंबर सेवक छी रे हाले हाले बाबू रे हाले जय हो बाबा हो हाले बाबू रे बाबू हाले हाले हाले अच्छा, जाना

हे हमरा गदागे हाय गदागे बोल तू जे टेम्पू पकड़ के जा रही